criados are coming. ¡Malcriado! ¡Malcriado! ¡Malcriado! ¡Malcriado! criado, el, hay que atacarlos. ¡Mi cabeza! ¡Cerebro! ¡Malcriados tropical! ¡Malcriados tropical! ¡Malcriados tropical! ¡Malcriados tropical! ¡Malcriados!